睇緊啲乜嘢啊？睇得咁入神嘅？哦，我睇緊呢《讓愛閃亮二零二二》嘅網站啊！呢個網站入邊列出咗過去幾年香港特殊學校有優秀表現嘅學生，以表揚呢佢哋喺運動啦、藝術、工作發展同埋學習等等方面唔同嘅成就嘅。等我又睇下先。你講得啱啊！香港特殊學校嘅學生真係多才多藝，能歌善舞。佢哋當中有書法比賽嘅得獎者，舞蹈比賽嘅冠軍。

Música 在这机遇面前，希望面前，好好的锻炼，岁月留身边，开始不忘信念。用我心路代言，坚毅，代言，坚立每一天，寻望者地，长跑，尽全力。 望这启程起跑线，在这狮子山下冲刺，愿这香港同。